thank you nandito na tayo sa waterfall. Nandito na tayo sa waterfalls, guys. So, dito, saan sasakay ng ano, cable car? Saan sasakay? So, ayun, yung waterfalls. Shishinin. Hmm. So, ito yung ano, Nasaan yung ka cable car? Uh, ah, Benchang Park. Doon din ba? Waterfalls. Ito na, oh! Ito mga promotor ng araw. <laughs> Ganito. Ate, di ba nandito na tayo? Parang Pilipinas na rin. Nandito tayo, dito. Oh, kaya nga sa taas pa nga daw. Sabi dito. Pwede yung anong araw, bitula ka lang, be. <laughs> Parang doon lang rin. Ah, kawawa naman. Kaya doon na-improve. Sino kang tutulak sa likod? Anong <laughs> driver eh, oh. Ito, Hindi, dati, ganto dati. And then, naging ganyan. Galing. Tapos naging ganyan. <laughs> Tapos ano, na ganito, ba? Lupit, ano, asenso din sila. Oh, ganun din eh. Parang sa Korea din. Diba? Gusto ko ng ice cream. Ilang pantog? Ano ulit? Ay, ice cream! Magkano ice cream? 70. Ano ka naman? Diba? Yeah, yun o. 70. Ay, ano? <laughs> Ang laki-laki eh. Ayan, malalapitan natin ang phone. <laughs> Nasaan na yung cable car? After pa ng tall cable car. Ayan o, oh, dyan. Napunta. Bakit wala akong nakikita? Ay, baka ata tayo doon. Ano, baboy? Ito pala so, andito na tayo guys sa may waterfalls. Dun, dun, dun. Tapos, nakikita nyo doon sa banda nito. Saan ba? Banda doon, yung ano, cable car. So, pupunta, pupuntahan natin Guys, pahinga muna tayo. Kain na mais. Ay, dapat i-charge ko pala. Uh, may merienda time. Kasi may... Ano yung mais mo? Ay. An anda. Pagpakit tama. Ito lang. Magkaiba yung kulay ng mais namin. Ako, paubos na siya. <laughs> Paumpisa pa lang. Tapos nakikita nyo yung ano, yung pulse. Mm, ayun o, oh, sarap buhay. Ano ba ate May? Pinunta natin magpasal, ni Karen ka. <laughs> Sabi ko sa'yo, mag-chat-chat tayo dito sa ate. Ah. <laughs> Hindi lang basa. Mm, ang sarap. Mengkong-menggo. Hmm. Alam ha? Lag-lag ka dyan. 45 <laughs> guys. Sabi, mura na. Habang nakain kami, aakyat na kami papunta doon. Sa may cable car. Long step, wala pa. Hmm. Bilangin natin. Pasok sa bilang mo sa baba. Ayan na yung... Stop dito. <laughs> Ayan na yung ano. Yung cable car. Kapagod ako dun ah. <sighs> Ang dami kong takit. so, ayan guys. Ito na yung cable car. Ayan. Ah. Ano? Wala talang kamatayang ano, hagdan. So, kuha tayo guys ng ano, ticket. 220 ang isa. Nakabidyo ka Okay lang, nakabidyo ka na. Ikot ko naman, binabidyo mo din. Anak, anak pa ko. Pagpapayat ko. Sa hulog. Ayan o, oh, to 20. Diba? Chacha, igo. Then, ito talaga, <laughs> position ko lang. Ayan guys, 220 each. So, tara na. Pumila na tayo. Dahil wala na akong... Saan pipila? Dito? Yan. Entrance. Kumakain na tayo. Ate May! gawas, pag-phone. Bakit meron pa dito, Ate May? Ayun, ano yung meron dyan? Oh, yung cute dyan. Oh, may yung pa yun. Ayun, may post din dito. Yan, pwedeng lakarin papunta doon ate. Doon. Hmm? Siya pala yun. naglalakad dito?